怎么冷漠啊？嗨。 绑在上面。

问题是什么？他已经定了时间，那我们就是去猜他剖腹产的时间，他的日期是什么？ 果有人没有猜到，就是都没有。